molhanga na comida? <laughs> Também somos fãs. Se puder, optar por molhos embalados ajuda a evitar doenças transmitidas por más condições de preparação de alimentos.